Ola, amigos! Desta volta quero vos presentar unha polca, brincadeira, áxil, divertida. Teño escrito para dúas gaitas e máis para unha gaita e acordeón, que é a versión que vos vou poñer hoxe. Pódese tocar tamén somentes con gaita. Eso vai o gusto do consumidor e os posibles de cada grupo. Ah, por certo, chamase Miselia. Lembradevos, polca Miselia. Soa así.